ආයුබෝවන් යහපත් වූ වාසරවන්ත වූ ජයග්‍රාහී කාලසීමා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද මම ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ විශේෂිත වූ ඔබ අතිශයම බලාපොරොත්තුෙන් සිටින වැඩසටහනක් අරගෙන. ඉතින් මේ 2023 වසර උදා වුණා. දැන් උදා වෙලා මාසෙකුත් ගෙවිලා හමාරයි. දැන් උදා වෙන දෙවෙනි මාසය. එහෙම නැත්නම් 2023 වසරේ පෙබරවාරි මාසය තුලා ලග්න හිමි ඔබට කොහොමද කියලා කතා කරන තම මේ යන්න ඉතින් කාලය ගෙවෙනවා ඉතින් මොකද්ද මේ කාලය ගෙවීමත් එක්ක සිදුවෙන්නේ අන්න ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඒ වගේම දැන් 2023 වසර උදා වුණා විතරයි ජනවාරි මාස 17 ප්‍රබල සෙනසුරු මාර වසර 30කට පස්සෙ සිදුවන ප්‍රබලම ග්‍රහ මාරුව කියලා හඳුන්වවත් කමන්නේ සිද්ධ වුණා ඉතින් ඒ තුළ ගොඩ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච කාරණා ටික ටික ටික ටික දැන් ඉටු වේවි සමහරු හිතනවා මේ වගේ මා ග්‍රහ මාරුවක් වුණ ගමන් ඒක ප්‍රතිඵල ලැබේවි කියලා. නෑ මෙහෙමයි. සෙනසුරු ග්‍රහය කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් සාමාන්‍ය රාශියක් තුළ ගත කරන ග්‍රහයක අවුරුදු දෙකහමාරකට ආසන්න කාලය. ඉතින් ඒක නිසාවෙන්ම මේ සාමාන්‍ය සෙනසුරු මාරක් වුණ ගම සුබ හෝ අසුබ එක ළඟ ළඟ සිදුවෙන්නේ නැහැ. ඒ සිදුණු සැනින් වෙන්නේ ටික ටික තමයි සාමාන්‍ය අංශකයක් ගමන් කරන මාසකට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් අංශක 30ක් රාශියක් තුළ ඉතින් ඒක නිසා මෙම් සෙනසුරු මාරුවේ ඔබ බලාපොරොත්තු වන යහපත් ප්‍රතිඵල තව කාලයක් ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික මාසයක් දෙකක් ගත වෙද්දි ලැබෙවි කලබල වෙන්න එපා බහුතරයක් දෙනා අර බය වෙන කියන්නේ 17 වෙනිදාම සුබ වේවි එයින් පස්සේ දිගටම සුබ වේවි කියන එක බලාපොරොත්තු නැහැ සුබ වෙනවා හැබැයි චුට්ටක් කාලය ගත වෙනවා ටික ටික ඒ වගේම මේ වැඩසටහන ආනය දන්නවා මගේ වැඩසටහන් ටිකක් දීර්ඝ වෙනවා. මොකද හේතුව වෙන්නේ අපි මේ සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාපල කතනය පමණක් නෝ මෙතන තියෙන්නේ. අපි ලග්න පලාපල කතා කරලා එතන තියෙන සුබ අසුබ කතා කරලා අසුබ දේවල් සුබ කරගෙන සුබ දේවල් තවත් සුබ කරගෙන කොහොමද මේ මාසය යහපත් කරගන්න මේ යහ සම්පූර්ණයෙන්ම සුබ කරගන්න කියලා කතා කරන ඒත් එක්කම ධනාත්මක භාවය තුළ ජීවිතය ගන්න ඕන දේවල් කතා කරන නිසා ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩසටහන මිනිත්තු 40ක් වගේ ටිකක් දීර්ඝ වෙනවා. ඉතින් මේක මේක අර සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාපල පුරුදු වෙන අයට සමහර අයට ගැළපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසාවෙන් ඔබෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වැඩසටහන ඔබට ගැළපෙන්නේ නැත්නම් මේ ඩේටා පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මේ කොහොමත් මේ වීඩියෝ එක ලොකු ඩේටා අය වෙන්නේ අර වීඩියෝ එකක් විදිහට නෙමෙයි අර ඔඩියෝ එකකට එහෙම දාන්න හේතු උනේත් ඒකයි. ඒක නිසාවෙන් සමහරුන්ට ඒක මේ කාලයක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ක්‍රමය ගැළපෙන්නේ නැත්නම් ඔබ මේ වැඩසටහන අහන එක දැන් නවත්තන්න මේක මේ සුපුරුදු පරිදි මේක අහන්න මිලියන ගණක් පිරිසක් ඉන්නවා. අන්න ඒ අය වෙනුවෙන් සහ මේක මගේ ක්‍රමය. මේක 10 දිනක් ඇහුවොත් මට ඒ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද මම කතා කරන්නේ මේ කහලා එක්කෙනෙක් හරි ගොඩ යනවන මට එකයි තියෙන වටිනාකම මේ හැර මම මුදල් හම්බ කිරීමේ පරමාර්ථය තුළ මම මේක ව්‍යාපාරයක් වගේ කරන්නේ නැහැ. ඔබගේ පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරන ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. මම ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. මොකද මට මේක ව්‍යාපාරයක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට තියෙන එකම ලාභය මේ වැඩසටහන අහලා එක්කෙනෙක් හරි ජීවිතේ ජය ගන්න නම් එක්කෙනෙක් හරි ජීවිතය අනතුරු වලින් ගලවෙනවා නම් මේ දේවල් වෙනස් කරගන්නවා නම් අසුබ දේවල් වෙනස් කරගන්නවා ඒක තමයි මට කෝටි ගණන් කිපුවට වඩා තියෙන ලාභය ඒක නිසාවෙන් සමාවෙන්න පුද්ගලයන් සටහන් පරීක්ෂා කිරීම සිදු වෙන්නේ නැහැ මේ වැඩසටහනේ ක්‍රමය මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ මේක වැල් වටාරම් බයිල වෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ට සමහරුන්ට අර ෂණික නූල්ස් ගන්න පුරුදු වෙච්ච අයට එහෙම තමයි නමුත් මේක ඇතුළ තියෙන වටනාකම තේරුම් ගත්තායට මේක වටනාකමත්තින මන්න ඒ අය වෙනුවෙන්තාම කතා කරන නිසා බයිලාහන්ඩ ඔබ මේ ලක්න පලාපලාහන්ඩ එපා වැදගත් ඒ වගේම දක්ෂ දයිවක්ඥෝ ඉන්නවා ජෝතිශ්‍ය විදිින් ඉන්නවා YouTube එක පුරාවටම ඔවුන්ගේ පලා පලාහන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරන දරි ඒ කතාව ඇති අපි බලමුහෙන රශ්චක්‍රයේ හත්වන රාශිය ලග්නාධිපති ශුක්‍රහෙවත් සිකුරු ග්‍රහයා වූ තුලා ලග්න හිමියන්ට කොහොම වේවිද මේ පෙබරවාරි මාසයද දස්සතුන වසරේ කියලා. දේ ඔබගේ ලග්නාධිප සිකුරු මේ වෙද්දි ශනි සමග ඔබගේ පස්සන තැන්පත් වෙලා ඉද්දි කේතු ඔබගේ ලග්න භාවයේ ඉන්නවා. බුධ ඔබගේ තුන්වෙනි භාවයේත් රවි හතරවෙනි භාවයේත් ගුරු හයවෙනි භාවයේත් රාහු හත්වෙනි භාවයේත් කුජ අටවෙනි භාවයේත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ මාසේ උදාවේද චන්ද්‍රය අටවෙනි භාවයේ හිටියට පැය කීපයක් ගත වෙද්දී ඔබගේ නවවෙනි භාවයට යනවා. ඔන්න ඔය ග්‍රහ ගෝචරය තම මේ මාසය ආරම්භ වෙන වෙලාවේ ඔබගේ කේන්ද සටහන තුළ දත්කාලය තුළ තියෙන්නේ. මේ තත්ත්වය තුළ අපි බලමු කොහොමද තුලාලක් මෙහිමියන්ගේ මුලින්ම රැකියා තත්ත්වයන් ව්‍යාපාරත්තන් ආදායම් මාර්ග ධනය කියන තැනට බලපාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබට මෙහෙමයි. කට්ට කාලා හොඳ බලාපොරොත්තුණු තරමටම ඔබට ආදායම් ධනය ලැබෙන කාලයක්. මොකද මේ කිව්වේ? මෙහෙමයි. ඔබට ඇත්තටම ඉලක්කයක් ඔබ ඉලක්කයක් තියෙන මාසෙට අන්නේ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ලේසියෙන් නෙමෙයි යන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් ජීවිතේ අර කටුකා ගැන ටිකක් අමාරුවෙන් අපහසුවෙන් මහන්සි වෙලා කරන්න වෙන කාලයක්. ඒක නිසා මෙන්න මේ දේ ඔබ හිතට ගන්න හොඳට. මොකද මේ කාලසීම තුළ ඔබට වැඩ කරද්දි චුට්ටක් කම්මැලිකම දැනෙනවා. ඇඟට අත අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. පොඩ්ඩක් බාධාවක් දැනෙනවා. ඔබ කරන කටයුතු තුළට කොහෙන් හෝ බාධාව බාහිරින් මොකක් හෝ බාධාවක් එනවා. හිතාගන්න බැරි විදිහේ දෙයක් වැටෙනවා මේ ටිකේ. අන්න ඒ වගේ නොව ඇරගෙන අපිට අත්හැර නොහැර අපිට මගහැර යන්න බැරි එක එක බාහිර වැඩකටතු වැටෙනවා ඒ තුළ ඔබට ඔබගේ රැකියා ව්‍යාපාරය හැර ඔබගේ ආදායම් මාර්ගයට පුංචි පුංචි බාධාවල් එල්ල වෙනවා. හැබැයි මේ බාධාවල් ඔබට ඉවත් කරගෙන යන්න පුළුවන් නිසා වෙයි. අර මං ඒකයි කිව්වේ. උත්සාහයෙන් ටික කට කාගෙන යන ගමන තුළ ඔබට සාර්ථකභාවයක් අත්දැකීමට ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ උත්සාහ කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට ඔබගේ ධනය තද බල ලෙස ඉහළ යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ කාලයට සාපේක්ෂව ඔබට ඔබගේ ධනය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ආදායම් ඉහළ නන්වා ගැනීමට හැකියාව. ඔබ රැකියාවක් කරනවා නම් මෙතනට ඔබට වෙනතට වඩා මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙනට අමාරුවෙන් අපහසුන්ට මානසිකවත් ඔබ පොඩ ව්‍යාකූල හේතුවක් නැතත් ඔබ මේ මෙන්න මෙම දෙයක්තියෙන ඔබ මේ ඉදිරිිය ගැන ටිකක් බයවෙනවා. අනාගතය ගැනම හිතනවා. මට දැන් මේ ස්තිරිද ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් වේද ප්‍රශ්න ගැට්ටු ආර්ථික අපහසුතාවේද ඒක සාධාරණයෙන් තොරලග්න මියෝ පහුගිය කාලයට විශේෂ මීට වසරකට කලින් වගේ කාල සීමාව තුළ තදබල ලෙස ආර්ථික පීඩා මැදන මේ ගමනාවේ තරමක් දුරට ඔබට අර බලාපොරොත්තු තරම් ඉලක්කවලට යන්න බැරුගේ කාලනේ පහුගිය කාලසීම තුල කිව්වන්නේ ඒකත් එක්ක අර මොකද්ද රෑ වැටිච්ච වලේ දවල් වැටෙන තකමැතිනේ අර ගිනි පෙළෙල්ලෙන් බැටකවමනයා කනාමැදිරියට බයයි කියනවා වගේ ඔන්න ඔය தත්ත්වය උඩ පොට්ටක් අනාගත ගැන ඔබ බියක් දැනෙනවා නෑ ඔබ බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ ඔබ මේ අද කරන කටයුත්ත අද ආයේ කල් දාන නෙමෙයි මොන බාධකාවත් මොන වැඩ තිබ්බත් ඔබගේ රාජකාරය නිසලස ඉටු කරන්න ඒ ඔබගේ කටයුත්ත හරියට කරන්න අන්න ඔබට වරදින්න මොකද හේතුව මේ කාලේ ඔය සෙනසුරුගෙන් ඔබට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා සෙනසුරු ඔබ පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා මෙතන මොකද පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමක් කියන්නේ ඔබව තරමක් දුරට තව පරිණත මිනිස්සෙක් කරන්න ජීවිතේ තරමක් දුරට ඔබව අර වැඩ කටයුතු කරන් යද්දී බාදාල්ල කරන එක සමහට ඔබම විහින් කරන දෙවලන්න ලොබේ කම්මලිකම වෙන්න පුළුව පොඩි කම්මලික මත්දැන අලසක මත්දැන වෙන්න පුළුව ඒක ඔබ හිතාමතා කරන දෙයක් නෙමේ නමුත් නිරායසෙන් ඇඟ පතර රිදෙනවා පොඩ්ඩක් අපහසුයි අන්න මේටිකැටයක් උත්සවත් වැඩි කාලයන්න එහෙම මේ ඔය ප්‍රිය සම්භාෂණ වැඩි ගිල්ලතින් රෑවෙලා එනවට උදේනකට පොඩ්ඩක් කම්මැලි ඔන්නවාගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා ති මේවා සාර්ලයි හැබැ ඔබට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුව ඔබට ජයග්‍රහහි ලෙස ඔබ වැඩ කළොත් අර වෙනදට නෑ කමන්නේ මම රෑලා නිදාතරමන උදේම නැකිටනවා නැකිටලම වැඩ පටන් ගන්නවා අන්න අදිෂ්ඨාන ශීලීව උත්සාහවන්ත ලෙස ඔබ වැඩ කරන්න ගත්තොත් ඔබට පහුගිය කාල සාපේක්ෂ ඔබගේ ආදායම් තර කරගන්න ඔබේ රැකියාව තුළ ඔබ අතිශයම සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න හැකියල්ල. මොකද මේ தත්ත්වය මේ දීර්ඝකාලීන පත්‍ර තත්ත්වයක් නෙමෙයි. විටින් විට අර පුංචි පුංචි වෙනස්කම් ඔබේ ජීවිතය තුළට අර පරේෂණාත්මකව ආදේශක වෙමින් පාදන ඕක ශනිග්‍රහයා විසින් ආදේශ කරන දෙයක් අන්න ඒ තුළ ඔබට හැල හැප්පීම් මැද ජීවිතේ ඉදිරියට ගිහාම ඊට පස්සේ අර අපි ගැන කන්දක් නගිද්දි ටිකක් අපහසුයි ටිකක් ටික නැගල නැගල හැබැයි ඔබ මේ කෙටි කන්දක් නගින්න ඕන කෙටි කන්ද නගිද්දිත් පොඩ්ඩක් අපහසුයි ළඟ හැබැයි ඔබට මේ ජීවිතේ ඊට පස්සේ දෙන පල්ලම අර ලේසියෙන් දෙන පල්ලම හරි දිගයි දීර්ඝයි ඒක නිසා බියවෙන්ඩ එපා මේ පුංචි කන්ද එකන කෙටිකාලින්ව තියෙන කන්ද දැකලා ජීවිතයේ අත්හැරගණ්ඩ එපා ජීවිතය තිරි ඉලක්ක නොකද මේ කන්ද ටිකක් අපහසු වෙන්නගින්ද ඔබට සාර්ථකත්වය පෙනෙනවානේ තියෙන මෙමයි එහෙම කියල ඔබ අසාර්ථකයි කලම කොහෙත්ම කියන්න නෑ සාර්ථකයි මේ සාර්ථකත්වය ඔබට දියුණු කරගණ්ඩ රහිතේ තියෙන බිය සැක සංකාව මෙයා මට මේ ආදායම් ඉතින් මම ආර්ථික මේ වශයෙන් කඩා වැටෙයිද මේ යන තත්ත්වය උඩ ඉදිරිය ගැන ඔබට බය හිතෙනවා. ඔබ අර මූද හත් ගව්වත් තියන් අර අමුඩේ ගහනවා කියන්නේ. අන්න ඔය වගේ ඔබ මේ අද හෙටත් නෙමෙයි ටික ගොඩාක් ඉදිරිය ගැන හිතලා ඔබ ටිකක් බියටපත් වෙනවා. නෑ, එහෙම වෙන්න ඕනේ ඔබ නිසිලෙස අද කටයුත්ත අද කරන්න. අද වැඩ ටික හරියට කරන්න රැකියාව තුල හෝ වේවා ව්‍යාපාරය තුල හෝ වේවා. අන්න ඒ තුල ඔබට සාර්ථක භාවයක් කරගන්න පුළුවන්. අර මම හැමදාම කියන්නේ ඔබගේ සාර්ථක භාවය ඔබ තුළ තියෙන්නේ ඔබ අසාර්ථක වුණොත් ඒකට හේතු සාධාරණ හේතු තියෙන්න පුළුවන් මේ රටේ තත්ත්වය වෙන්න පුළුවන් මේ රටේ පාලකය වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අන් අය වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ තියෙන තත්ත්වයට කාල කල්පනා කරන්න හැකීම හේතු සාධාරණයි දහක් තිබ්බත් අසාර්ථක ඔබ නේද ඔබ අසාර්ථක වුණොත් හේතු සාධාරණ හේතු 1000ක් තිබ්බත් අසාර්ථක ඔබනේ අන්න ඒක නිසාවේ ඒ හේතු ගැන කිය කිය අපේ නිදහසට කාරණා කියන එක නෙමේ අපි අසාර්ථක නොවෙන්න අපි වග බලා ගැනීමයි වැදගත් වෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා මේ මේ තුල මේ ජීවිතේ ලොකු පන්නරයක් දෙන කාලේ හොඳ පාඩමක් ඔබව හොඳ පරිණත මිනිසෙක් වෙන්න හේතු කාරණා යදෙන කාලයක්. එහෙනම් මොන බාධකයක් නැහැ. මම ගමන යනවාමයි. මම මේ වැටික් කරනවාමයි. අන්න එහෙම කියලා අදිෂ්ඨානෙන් කටයුතු කරොත් නිසි වෙලාවට රාජකාරිය තුල හරි කටයුත්ත කරලා අවසන් කළොත් කල් දාන්න නැතුව හිටියොත් ඔබට මේ මාසය තුළ ඔබගේ ස්ථාවර භාවය ආර්ථික මේ වශයෙන් ස්ථාවර භාවය අත්කරගන්න රුකුලක් මනාරුකුලක් ඇතියන සිද්ධි දාමයක් සිදුවෙන. ඒ තුළ ඔබ ස්ථාවර මනුස්සෙක් වෙන ආර්ථිකමය ස්ථාවරත්වයක් ඇතිකරගන්න පුද්ගලේ බඩපත් වෙනවා වෙනවා මයි. එන්ද කලබල වෙන්ඩ එපා. පුංචි මේ දෙයක් කියනවා මේ පොඩ්ඩක් අසනීපතත්වයෙන් ඉන්න නිසාවෙන් පොඩ්ඩක් ඔය වචන පැටලි දේවල්තියේ එකකට සමාවෙන්ඩ රැකියාව එහෙම ගෙවෙද්දිස් ව්‍යාපාරතුන්න අන්න ව්‍යාපාර තුළ තම ඔබට ලොකුම අභියෝගාත්මක දේවල් සිද්ධෙන් මේ අභියෝග ටික ජයගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා ශක්තිය තියෙනවා ඇබැයි මේ අභියෝග ටික ජයගත්තොත් ඔබ සාර්ථකත්වයට පත්තර මොනද මේ අභියෝග ඔබට අර තර්මදුරට ඔබට හැඟෙනවා මේ ව්‍යාපාර කරයි යද්දි ඔබ තනි වෙලා කියලා ඔබ මේ තනියම කරන දෙයක් මේ ඔබට මෙතන අර සහාය බාහිර පාර්ශවලින් ලැබෙනවා මදි වගේ තත්ත්වයක් මෙමයි ව්‍යාපාරය ඔබේ එහෙනම් ඔබ තනියම හරි මේක ඇදන් යා යුතුමයි එහෙනම් අන්නේ ඉලක්කය තුල අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න නැහැ කවුරු නැති වුණත් කවුරු මට සහයට හිටියත් නැතත් මම මගේ ගමන යනවා මගේ ගේම ගහන ඔන්නෝකයි වචනේ එතකොට ඔබට ඒක සාර්ථක කරගත හැකිමයි මොන බාධක තිබ්බත් පොඩ්ඩක් අපහසුයි අපහසුතාව මැද ඔබ මේ ගමනින් අපහසුයි කියන එක අදහස් කරන්නේ මේ මේ ඔබ කරන කටයුතු අසාර්ථක වෙනවා කියන එක නෙමෙයි නෑ ඔබ කටයුත්තක් කරොත් සාර්ථක වෙනවා අතිශයම සාර්ථක වෙනවා හැබැයි කටයුතු කිරීමේදී ඔබට පුංචි පුංචි බාධක නිර්මාණය වෙනවා ඒ බාධක හේතු නෙමෙයි ඒ බාධක ඔබට ජයගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා ඒක නිසා බිය වෙන්න එපා මේ කාල සීමා තුළ ඔබගේ කටයුතු සමහරක් වෙලාට ඔබගේ සේවකයන් කරන කටයුතු ඔබට කරන්න සිද්ධ වෙනවා කමක් නෑ ඒක ඔබේ ව්‍යාපාරයෙන් සමහරකට සේවකයෝ නිතර නිතර නිවාඩු ගන්නවා සමහර සේවකයන්ගේ වැඩ කරන විදිහ ගැන එතරම්ම යහපත් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් සමහරකට ඔය ඔබට ලැබෙන්න තියෙන ඔය ව්‍යාපාරික යම්කිසි වැඩ ටිකක් ප්‍රමාද වෙනවා. අන්න ওই தත්ත්වයේ උඩ සමහර දේවල් ඔබටම කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ තුල ඔබ මෙන්න මේ දේ හොඳට හිතර ගන්න. මෙන්න මේ සමහර දේවල් ඔබට ඔබටම කරන්න සිදුවීම තුල ඔබ අත්දැකීම් ලැබෙනවා ඔබට මේ ඕනම වෙලාවක කවුරු නැතත් තනියම හරි මේ දේ කරගැනීම හැකියාව. වටින් නැද්ද? ජීවිතේ පාඩමක් කියලා දෙන කාලයක් නෙමෙයිද එතකොට? මේක මේ අසුබ කාලයක්ද? නෑ. ඔබට හිතන මේක අසුබයි හැරි ඇඟරපතර අමාරුයි මානසිකව ගොඩාක් පැටලි සහගතයි. මේ මොකද්ද මේ නරක කාලේ නෑ නරක කාල නෙමෙයි. ඔබගේ ජීවිතේ ඔබට හැමදේම තනියම කරගන්න පුළුවන් තත්වයට ඔබව නිර්මාණය කරන ඉතින් එතකොට කවුරු නැතත් ඔබට මේ තත්ත්ව ඉදිරියට යන්න බැයිද? ඔබට ජීවිතේ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැද්ද? අන්න ඒකයි. සමහර තැන් තියෙනවා හරි අපහසුයි. මේ අපහසුතාවය හැබැයි ඔබේ ජීවිතේ ලොකු පෙරලියක් කරනවා. අපි බෙහෙත් බොන්න කාලේ තිත්ත බෙහෙත් බොන වසනීපවල තිත්තයි. හරි අමාරුයි. හැබැයි මේ කාලය ඒ හරියට බෙහෙත් ටික කරගත්තොත් අසනීපේ 100% වෙන ඔය උදාහරණය. ඔන්න ඔය தත්ත්වයටපත් වීමේ ප්‍රබල හැකියාව තුල ලග්නමියන් තියෙන නිසා බාධක දැක දැක බාධක මැඩගෙන යන් ඉදිරියට ගහමුගේම. තව විශේෂිත කාරණාවක් තියෙනවා. ඔබ ඔබගේ ව්‍යාපාර ස්ථානයට යම්කිසි දෙයක් එකතු කරන්න. ඔබට අලුතෙන් ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න. එහෙමත් නැත්නම් අලුතෙන් වාහනයක් මිලදී ගන්න. ඕන ඔය වගේ දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු නම් මෙන්න මේ කාල තුල ක්‍රියාත්මකට බිය වෙන්න එපා. ඔබ හොඳ සැලසුමක් හදන්න. ඒ සැලසුම තුළ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේව සඳහා. ඔබට පුළුවන් ඒ දේවල් ජය ගන්න. ඒ වගේම ඔබ ව්‍යාපාරස්ථානය වෙනස් කරන හිට ඔබ ඉන්න තැනින් පොඩ්ඩ වෙනත් තැනකට වෙනදට ටිකක් මිනිස්සු ගැවසෙන තැනකට ව්‍යාපාරස්ථානය අර යන්න එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ ව්‍යාපාරය ගැන මිනිසුන් අතරට ගෙනියන්න ප්‍රචාරණ කටයුතු කරන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන මෙන්න මේ කාලසීම තුළ අතිශයින්ම යහපත්. මෙහෙමයි ඔබට පේන දේ ඔබට මේ ටිකක් අපැහැදිලි මේ අනාගතය ගැන ඔබට පොඩි අපැහැදිලි චිත්‍රයක් තියෙන්නේ මොකක් වේවිද කියලා නෑ බයවෙන්න එපා මේ අපහැදිලි චිත්‍රයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අර මීදුමක් පේන්නේ නැතිකම විත හැරෙන්නේ මේ මීදු පාර හරි කෙලින් බය වෙන්න එපා ගමන යන්න ඔබට S2 වහන් වුණත් යන්න පුළුවන් ගමන හැබැයි අර පොඩ්ඩක් ඉදිරි අපහැදිලි භාවය තුල ඔබ පොඩ්ඩක් මානසික වැදවැටීමක් තියෙන්නේ බය වෙන්න එපා S2 වහන ගියත් මේ ගමන යන්න පුළුවන් ඒක නිසා කෙලින් යන්න ගමන හරි ඉලක්කයකට යන්න බිය නොවී යන්න බාධකයක් ඉදිරියෙන් නැහැ. හැබැයි අර මීදුම නිසා පාර පේන්නේ නැති පුංචි තත්ත්වයක් තියෙන. ටිකක් තදර වහිද්දී පාර පේන්නේ නැති. එච්චර ඉදිරියේදී කොහොමත් ගැටලු වෙන්නේ නැහැ. පවුල් ජීවිතය කුටුම්ඹ ජීවිතය කියන කාරණා ගැන කතා කරොත් ඒ කියන්නේ ඔබගේ පවුල තුල ඔබ වෙනතට වඩා තයක් සතුටෙන් ගත කරනවා. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ආදරය විඳිනවා. ජීවිතය කියන්නේ පවුලක් විදිහට ඔබ සාර්ථක වෙන කාලයක් හැබැයි මෙහෙම පුංචි බාධකයක් මේ බාධකයක් කියන්නේ ඒ පවුලේ සතුට බාධකයක් නෙමෙයි අර මං කිව්වේ අර ඔබ කරන කටයුතු වලට ඔබට නිතර අර බාධා මැද යන්නේ යම්කිසි දේවල් තුල ඔබට ඔබගේ රැකියාවට ඔබේ රාජකාරියට බාධා කරන එතනට මෙතනත් බලපෑම තියෙනවා පවුලක් විදිහට ඔබ පොඩ්ඩක් අර එකතු වෙලා විනෝදකාමී කටයුතු වල සහභාගී වෙනවා එහෙම මේ කට්ටිය පොඩ විනෝදයෙන් ගමනක් විමනක් යනවා අර නිතර නිතර අගෙදරට ඔය තම තමන්ගේ අය එකතු වෙනවා වෙනදට වඩා කට්ටිය එකතු වෙලා කටයුතු කරන ඔය තුළ අන්න ඔබට පොඩක් අර ඒ පවුලට දෙන්න වෙන කාල සීමාව පොඩ්ඩක් වැඩිවීම තුළ තමා ඔය රාජකාරියට බාධාවක් එල්ල වෙන්නේ. හැබැයි ඒකට මේ අර ඔබට අර ලොකුවට මේ පවුලත් එක්ක ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඔබේ රාජකාරියට පවුලට දෙන්න කාලය වැඩිවීම තුළ පුංචි අර කාල කළමනා කරන පිළිඳ ගැටලුවක් ඇතිවෙන නමුත් ඒක ඔබ නිසිලෙස ඒ කාල කළමනා කරණය කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ බයවෙන්න එපා ඔබගේ පෞද්ජිතර සතුට ආරක්ෂා වෙන වගේම අරඔබගේ ෘත්තය ජීවිතය සාර්ථක වෙන හෙනම් පවුලක් වශයෙන් සතුටෙන් ඉන්න කාලයක් පවුලක් වශයෙන් ගීටයක් ගමනක් බිම ට්‍රිප් එකක් තිය දුර එහෙම යන්න විනෝද වෙන්න ලැබෙන කාලයක් ජීවිත ඉලක්කවලට යන්න ගැන අපි දැන් පවුලක් වශයෙන් අපි ඉලක්ක තියෙන ජීවිතය ළඟා කරගන්න අන්නේ වගේ දේවල් උදාහරණයකතොත් ඔන්න ගයක් හදාගන්න ඔන වාහනයක් ගන්න නැත්ත මොක්හරය යම් කිසි ආකාරයකින් පවුලක් විදිට එකතු වෙලා යම් කිසි ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරන්න ඔන්න ඔයගේ ඉලක්කයකට යන්ඩ මේ කාලසිම තුළ හරි යහපත් ඒ ඔබගේ ඉලක්කවලට අඩිය තියන් ඔබට ඉඩක්වලට යන්න පුළුවන් බයවෙන්ද එපා මේ තුළ පවුල් ජීවිත තුළ ඔබ සාර්ථක නොමේ කාලසිමාව තුළ ඒවගේම පවුලේ අය ඔබව ටිකක් ඉදිරියට යදයි යන්න උත්සාහ කරනවා හැබැයි ඒ තුළ පුංචි පුංචි බාධා යන චුට්ටක් චුට්ටක් පුංචි කේන්ති යන තත්ත්වයකුත් තියෙනවා හැබැයි මේක මේ මහා බරපතල තත්ත්වයන්නේ මේ ලොකුවට අර දබර වෙන්න හිත්‍රිදීම් ඇති වෙන්න තව දැක ගොඩක් මෙහෙම දෙයක් තුරලක් හිමියන්ට පහුගිය කාල සීමාව තුළ ජීවිතේ විඳිච්ච අත්දැකීම් අර පවුලේ අය ඈතින්නම් දැක්කා ඔබ ගැන බලන් හිටියන්නේ ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ දැන් ඔය පොඩ්ඩක් ඔය කේන්ති ගැනීම මේ කාර්ය බහුලත්වයක් ඔබ දකින්න කේන්තියෑමේ ස්වභාවය පවුලයා තේරුම් කරන් තියෙන ඒක නිසාවෙන්ම අර ඔබගේ කේන්තියෑමට ඔවුන් අර අයහපත් ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඔවුන් කියන නෑ මෙයාට කේන්තියන එක සාධාරණ ගොඩක් වැඩ ප්‍රශ්න හැබැයි මේ බාධක මැද ලොකු ඉලක්කකට යන්න උත්සාහයක් දරන කෙනෙක් අන්න ඒක නිසා ඔවුන් ඒක ලොකුවට ගණන් ගන්න ඔවුන් ඔබට සහය වෙනවා ඔබගේ ඒ අඩුල් හුඩුකම් හරිගස්සා ගන ඔබට කරගන්න බැරි දේවල්ලට උදව් කරගෙන ඔන්න පවුලතුලින් හොඳ උදව්වක් ලැබෙන ඔබේ ජීවිතයට අන්නේ ගමනට අරති ලොකු දෙයක්න අරම ඉස්සර කියන්නේ හැමදාම ඔට මතක තුරලක්ට පලාපල ඇද සමහර ජීවිත ප්‍රශ්නකට මුද දිග කේන් තිය දිගෙතර ඇත අඩදාම ඇතිකරගද කාගව සහයක් නෑ කියල හිත අදරත් ඔබට රීතන මේ සහය මදි කියලගෙන හමෙන් හැබැයි නෑ අර ගිල්ල පොඩ්ඩක් කතා කර අපි පහුගේ කලම කතා කරන්න කියලා ඔබට කිව්ව ගිහින් කියන්න මට කේන්තියන්න ඉට තියෙනකොද මරි කාර බොහල මේටික මට මේ ප්‍රශ්ට තියන මේ ආර්ථී ගොඩනාගැනීමට ඒවලටමට පොඩ්ඩක් පොඩි දෙයක් හටමටද කේන් තියෙනවා මට සමාවෙන්ද මට පොඩ්ඩක් සහය වෙන්න නොහොම කතා කරන දැන් ඒගොල්ලේද තේරුම් අරන් තියෙන ඔබට හිතුවට ඔබට සහයක් නෑ කියලවුන්ගෙන් ඔබට දැරන්න ඔබට හිතෙන්නේ වනේමන් තනි වෙලා මට මේ කාගෙන ගෙදර කෙනෙක් කියවත් සහයක් නැක්න නෑ වක්්‍රාකාරය ඔවුන් ඔබට සහය දෙනවා ඒක ඔබට පේන්නේ අර පේන්ඩ අවශ්‍ය නැහැනේ සමාර්තැඟද ඔබ වැටෙන නොදී ඔබට සමහරට වැඩ කරගන්න අමාරුවෙද්දී ඔවුන් ලොකු සහයක් දෙනවා සමහරකට ඔවුන් ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා නිදි මරනවා ඔබත් එක්ක වහන්සි වෙනවා අර ඒ සහය ඔබට නොදන්නාට ඒක නොබදව ලැබෙන කාලය මේක දැනේවි තව ටිකක් ඉදිරියට යද්දී යන ඇත්තට බලයි යද්දී මේ ගෙදර අයත් මට මාරදිර උදව් කරලානේ මට දැන් ඒක දැනෙන්නේ අන්න එතකොටත් පෞල් ජීවිතය තුළ තරමක් දුරට ආදරය මෝරනවා අර හිත තමන් තමන් තුළ තියෙන බැඳීම තර වෙන කාලයක් පොඩ්ඩක් අර පව් ජීවිතය ඇතුලේ නම් අගෙන සැමියා බිරිඳ කියන කාරණා ගැන කතා කරොත් ඔය පුංචි පුංචි ආකාරයේ චුටි චුටි හිත්‍රිදීම් එනවා. හැබැයි ඒවත් ලොකුවට එළියට එන්නේ නැහැ. හිත්වලම පිපිලා හිත්වලම පර වෙලා යනවා. මොනවද? පර වෙන්නේ නැහැ. අර හිතමනාපක. ඒවා පර වෙන තරම් හොඳයිනේ. අන්න ඒ වගේ අන්න එහෙම තත්ත්වයක් තියෙන චූටි චූටි තින් බයින් බස්සීම් තියෙන හැබැයි දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් ඉවසීම තුළ මේ දේ සාර්ථක පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාත්වයන එකකට කේන්තිය තැරිත් එක්කෙන පොඩ්ඩා නිවුණුත් ඔය තත්වය මගහරවා ගන්න පුළුවන් එහෙම තත්ව නිර්මාණය වනගද බයවෙන්න එපා හැබැ මෙහො ඇතින තුරලක් හිමියන්ට මේ කාලය අධික කාර බෞලත්වයත් එක්ක තර්මක්තුරට ඔය අනවශ්‍ය බැඳීම් තුළ ඔබ වෙනදටට ඈත් වෙනවා හැබැයි ඔබට නිදහසක් ලැබුණු ස්තැනී ඔබට අර ජීවිතයේ අර අවශ්‍යන දැන් රීෆ්‍රේෂ්මන්ටය කර මානසිකත්යත් එක අන්න ඔය තත්වය තුළ ජීවිතය බාහිර පාර්ශයන් තුළින් ලංවන විරුද්ධ ලිංගියන්ගේ බලපෑම් ඔබගේ ජීවිතයට ලංවෙන්ඩ ඉඩකඩක් තියන එක සබ එකට බුද්ධිමත්ත මුහුණ දෙන්න ඕන කෙනෙකුට බුද්ධියෙන් ඕන දෙයක් විසඳ ගන්න පුළුව නිසා ඔය විරුද්ධ ලිංගිකන් සමග තියෙන කටයුතු ශ්‍රාජකාරී කටයුතුවෙන්ට පුළුව අන්න ඒ දේවල් තරමක් දුරට ඔය දුරදිගයන් ඉඩකට තියෙන නිසාවේ ඒ රාජකාරී කටයුතු රාජකාරී ලෙස පවත්තානයම නුවන්ට හුරේ මොකද හේතුව ඔබ මේ වෙලාවේ කරන වැඩ දැන් ඔබ කරන කටයුතු තුළ ඔබේ සාර්ථකත්වය ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. අනේ මන්ද මොකද්ද මේ කියලා හිතනවා. නමුත් එළියෙන් ඉන්න අය දකිනවා ඔබේ සාර්ථකභාවය ඔබ ඔබට නොපෙනුනට පිටට පේනවා. අන්න ඒ තුළ ඔබ තුළට ඔබට ආකර්ෂණය කියන දේ ටිකක් වැඩි වෙන කාලයක්. මේක පොඩ්ඩක් යහපත් පැත්තට යහපත් පැත්තට ඔබේ ආකර්ෂණය තියෙන්නේ. ඇයි? දැන් මෙහෙමනේ මොකද මේ අයහපත් කියන්නේ අයහපත් වෙනවානේ මොකද ඔබ සාර්ථක වෙද්දී ඔබට ආකර්ෂණ මිනිස්සු කියන්නේ ඔබට ඇත්තටම හිතවත් අය නෙමෙයි දැන් හිතවත් මිනිස්සු කියන්නේ දුකේදී සැපේදී දෙකටම ඉන්න අය දෙකටම ඉන්න අය හැබැයි මේ ඔබේ සාර්ථක ඔබ අසාර්ථක වෙනවා කියලා ඔබ ගැන එහෙම ලොකුවට ඔබේ සාර්ථකත්වය එළියට නොපෙනෙද්දී ඔබට ලන් නොවෙන අය ඔබට සා ඔබේ සාර්ථකත්වයට පේද්දී ඔබට ලං වෙනවා නම් එතන තියෙන අවස්ථාවාදී පරමාර්ථය. ඒක තමයි මේක අයහපත් කිව්වේ මේ ආකර්ෂණය. එහෙනම් ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතුයි. අන්න ඒ විදිහට ඔබගේ වාසියට පමණක් ඔබ ළඟට එන අය කවුද? ඔබට ඔබත් එක්ක ඇත්තටම ඕනම වෙලාවක හිටියේ කවුද? අන්න තෝරා බේරාගෙන කටයුතු කරන්න. එතකොට ওই ප්‍රශ්න ඉවරයි. ඔව මහලකු දේවල් නෙමේ. නමුත් නැන්තුරාලක් නිමන ගත්තොත් 90ක් 95ම යහපත් පැතිකර තමයි තියෙන්නේ. අර මම සුළු සුළු අඩුපාඩුකම් වැඩිපුර හයිලයිට් කරලා පෙන්වන්නේ. අයේ 110 105 අපි හදාගමු. ඒ ටිකක් යහපත් කරගමු. ඒකේ තියෙන අයහපත් පැතිකරවත් ඉවත් කරගමු. එතකොට සීයට සීයක් සුබයිනි. ආයති මොන කතාද. හරි. මේ තරුණ තරුණියන්ගේ මේ විවාහ වෙන වයසේ නිසි වයසේ තරුණ තරුණයන් තුළ තියෙන බැඳීම් තුලාලග්නිමය ප්‍රේමය සහ ආලය ඔන්න සමහරු බලාපොරොත්තු නොබ නොකිවොත් වසල හමාරයි මෙසේජ් යනවා Facebook එකට අයියෝ ආදරය ගැන කිව්වේ නෑනේ අනේ ඔයා කිව්වේ නෑනේ අපි මේ බලාගෙන හිටියේ හරි අපි ඒ ගැන කතා කරමු ආදරේ නිසයි පෙරදා ගිහිල්ලා දෙන්නේ කෙල්ලුණත් එක්කනේ හරි ඇයි මේ මේ එල්ලුනාගම ජීවිත ගන තුරම හිනාවන කියර සහරුමට බනි නෑ මෙන්න මේ දේ හොඳර ගන්න හිතර අපි ඔය වගේ ක්‍රියාදාමයන් කොහෙත්ම අනුමත කරන්න යන්න එපා මොකද ජීවිතයේ දිවිනසාගන්නේ මේ දුර්වල මිනිස්සු ඕවට කොහෙවත් නැති අර කවි ගීත ලියලා ෆේස්බුක් එකේ පොඩි විදිහ වීරත්වයක් ආරෝපණය කරනවා නම් ඒක හරි මෝඩකම ඒක නිසාවෙම මේ මේ අතිරේක දෙයක් කිව්වේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නලින් පලායෑම ප්‍රශ්නනිස් හමුවේ කඩා වැටීම කියන්නේ ඒ ඇවිල්ලා ඒක තින ඔබේ දුර්වල භාවය අතිශයම් දුර්වල භාවය නිවටකම අන්න ඒක කවදක වීරත්වයක් කරලා තවකෙන ක්‍රේදයට පොළඹන ලැස් දෙන්න එපා හරි බලු ප්‍රේමයාලය ගැන කතා කරන්න ගිල්ල වෙන බාහිර කතා උද්ගිය පොඩයික ඇතරම කියන්න ඕන කාරණ නිසා මෙමයි තුලාලක් හිමියන් මං කියවනේ ආකර්ෂණය කියන මාතෘකාව තියෙනකද මේ තුලාලක් හිමියන්ට මේ ග්‍රහ ගමන් තුල ග්‍රහ ගෝචර තුන ආකර්ෂණය ඇති වෙද්දී විවාහයකන්ගේ ආකර්ශණය වැඩි හෙමකිගේ විවාහ වෙලා නැතියට නෑඩී කියලා අඩුයි කියල නෙමේ මේක සාපේක්ෂෝ සියලු තුලා ලක්නිමට මේ ආකර්ශණය භාවය තියනවා ඒක සමහරක් වෙලාවට පිරුද්ධ ලිංගිකැන් කෙරෙහි එන ආකර්ශණය වෙන්නක් පුළුවන් තව දැන්න ආකර්ශය කර දේවල් තියෙන ගොඩක් ජන සමාජ තුළ මේ ආකර්ශණය පුද්ගලයක් කියන්නේ අන්නේ වගේ තත්වක තිරන්න එහෙම දෙයක් මෙතන තියෙන ඒක නිසාවෙම මේ ආකර්ශණය භාවය ඇත්තටම ප්‍රේම යාලයගෙන කාරණා තුළදී ඔබට තවත් වැඩි වෙනම් අන්න ඒ තුළ ඔබ මෙම අර මල් දෙකතුනකට පෙම් කරට යනවා කියන්නේ අන්නේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ මෙහෙමයි එක ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න මොකද මේ මෙතැති මෙහෙම දෙවලුත් තිරණ ලැ ඔබ ඇර දෙතුන් දෙනෙක් සමඟ සමඳතා පැවැත්වීම මන්දන්න වැරදි නැහැකිමුක අපි හැබැයි ඔය දෙකක් තුනන් නඩත්තු කරන්න ගිහාමම ඔබට වෙන ආර්ථික අපාසුතා ඒ දෙකතුරටම කාල දෙන්න ගිහම ඔබට රැකයා තුළ ඔබ කරන කටතුලෙන බාධ ගැන හිතලවත් මේ කළමනා කරණය කරන්න උත්සාහ කරන්න ආකර්ශය තුළ ඇත්තරම අන්න ඒවගේ දෙයක් තියෙන ඔබට හැබැමීමයි හොඳ විවාහා යෝජනා හොඳ බැඳීම් ඇති කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන මෙතන බැඳීම් කිව්වම හොඳ නරක දෙකම ඔබට එනවා හැබැයි ඔබ බුද්ධිමත් වෙලා අර හොඳ එක තෝරාගෙන ජීවිතයේ ගමන ඔබ ඉලක්කය අධිෂ්ඨානය තුළ ඇති කරගත්තොත් ඉදිරි ගමන සඳහා ඒ දේ ආදේශ කරගත්තොත් ඔබට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඔය යහපත් ලෙස ඔබගේ ප්‍රේමය සහලය කෙන කටයුතුල ඇතිවෙන්න පුළුව. මේ හිත්‍රදීම් හිත් බිඳීම් සුළු සුළු දෙවල් තිබට මහා පරිමාණයෙන් ඇති වෙන්නේ මේ කාරණා තුළ මේ කාලසීම තුළ. ඒ නිසා තුලලක් නිමි ඇත්තටම මේ ප්‍රේමය සහලය කියන කාරණා තුළ හරි තෘප්තිමත්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හිතින් අර ආදරණීය ලෙස තමා මේ ජීවිතේ ඔබට මේ ආදරය කියන දේ මේ කාලසීම තුළ ලැබෙන්නේ. අර ඊටත් වඩා ලඟ වෙන්න පොඩි පොඩි අරමන් කන කාර බහුල අතක පුංචි පුංචි බාධාව තියෙන හැබැයි මේ තත්ත්වය මේ මාසේ මැද වෙද්දි වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ආදරවන්තයට ආදරවන්තියට ටිකක් මුණ ගැහෙන්න අපහසුතාවයක් තිබ්බා. දුරින් ඉඳන් ආදරය කරේ. අනේ තත්ත්වය පහව යනවා. මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මුණ ගැහෙන්න ටිකක් ආදරෙන් ඉන්න ජීවිතේ ලං වෙලා ඉන්න දැන් දැනුවීමට මතක් වුණේ දැන් මේ මැද කිව්වම මේ මේ මාසේ වැලන්ටයින්ඩේ එකක් තියෙනවන්නේ <laughs> අන්න වැලන්ටයින්ඩේකට නැතත් වැලන්ටයින්ඩේක දවස් දෙකක්තර පරක් වෙලා වැලන්ටයින් සමරන්න ඔබ ලැබෙන ඒක හොඳයිනි මුදෙ ගොඩක් දැම් පාට බැහලා කටි වැලන්ටයින් සමරද්දි රැල්ලට වැලන්ටයින් නොසම්මරලා හරි විදිට දවස් දෙකතුර පරක්වල වැලන්ටයින් සමරන්න ලැබෙන ඒක නිසා නෑ පේමතුන් ආදරෙන් ලංවෙන්ඩ පුළුවන් කාලසීමාව මෙදසර අපිටත් වැලන්ටයින් කියලා සතුරුවෙන්ඩ පුළුවන් අධ්‍යාපනගෙන කතා කොරොත් ඔන්න දුව පුතේ හරිම යහපත් අධ්‍යාපනය තුළ ඔබට සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් එන ඔබ කැපීපෙන දක්ෂතා පෙනෙන අධ්‍යාපනය තුළ ප්‍රසිද්ධ වෙන ඔබගේ ඒ කාරණා තුළ ඔබ සාර්ථක වෙන කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ අර රැකියාව තුළ තාදේශ කරා වගේ දුවේ පුතේ මෙතන ඔබට මේ හරි සරලව නිදාගෙන ඉඳලා අර ඔහේ උඩ බලාගෙන ඉඳලා අර කනට ඇහෙන දේහල අර මැජික් එකක් වගේ ලැබර දෙයන්න මේ පුතේ දුවේ මෙතන තියෙන මෙතන තියෙන්නේ ඔබ උත්සාහ කරන්න කරන්න ඔබ සාර්ථකන ඔබ උත්සාහය ප්‍රමාණය ඔය ඔබ සිය දහයක් උත්සාකරත් ඔබේ සාර්ථකවාය සියට දහයක් හම්මෙන සිය දහනවට වැඩි වැඩියෙන් හම උත්සාහරට තරමට වඩා හම්මෙන් ඇැබයි ඔබ සීර් සිහයක් උත්සාහකරොත් ඔබගේ සාර්ථකද සීර් දෙසීයකට වඩා යන පැහැදිලිද කියන එක දෙමවපිය හඟින්න නොම තුරලගනි දරු දැරියෝ ඉන්න මේ කාර සීමා තුළ ඔබේ දරු දැරියෝ උත්සහවන්ත කරන්න පුළුවන් තරන් දිරිගන්නන්න මේ අධ්‍යාපනයට. මොකද මේ කාලය මේ මාසය තුළ ආරම්භ වෙන කාලයත්තක ඉදිරි සම්පූර්ණ කාලසීමාව තුළ ඔවුන්ට මේ කැපී පෙන්ලෙස අධ්‍යාපනයෙන් හොඳ ප්‍රගතියක් ඇත් කරගන්න පුළුවන් හැබැයි අර ඔවන්ට ඉලක්යක් ලැබෙන්න්න ඕන ඔබ ඔන්ගේ ගමන ඉලක්යක් තියෙන්වා නෑ අපි පොඩි කාලය කවරට හැවොත් පුතා ලොකු වෙලා මොකද වෙන්නේ දුව මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්ලාම් කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියන නෝමයි ඒ ඉලක්කයට කියන දෙයක් නෙමේ දෙමව්පියෝ පොඩ්ඩක් හුරු කරපු දෙයක් හැබැයි මෙන්න මේ කාලය තුල මොකද්ද ඉලක්කය ડોක්ටර් කෙනෙක්ද ඉංජිනේරුවෙක්ද නැත්නම් වෘත්තිකයෝ ඉන්නවනේ ගත්තොත් සියලු දෙනා වෘත්තිකයෝ මේ අපේ රටේ නෙමේ මේ අර තෝරාගත් පිරිසට වෘත්තිකයෝ කියන්නේ නැහැ හැම දෙනාම වෘත්තිකයෝ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා එහෙනම් ඔය තුල ප්‍රායෝගිකව ඉලක්කයක් ඇති කරන්න දරුව තුළ දරුවට මෙහෙමයි ඒක තෝරාගන්න ඉඩ දෙන්න ඔබ කරන්න ඕනේ ඔවුන්ට තෝරාගන්න උදව් කරනක විතරයි නෑනෑ ඔයා දුස්තර කෙනෙක් වෙන්න ඕන නෑ එහෙම දෙයන්නෙමේ ඔබ පෙන්න්න මෙන්න මේ මේ ෘත්තය තුළ මෙන්න මෙහෙම ඇද පුතේ හැම දේකරම ප්‍රායෝගික ඔවුන්ට අත්දකිට ඉට දෙන්න හැමදේම් හැම ෘත්තයක් එතකොට ඔවුන්නේ හරිදේ තෝරාගනීවි ඒ තුළ ඔවුන්ට ගමනක් යන්න බෞද්ධව කරන්න අන්න ඕක තම මේ කලමකද හේතුව මේ ඉදිරි වසර දෙක තුන නෑ ඉතිරි දීර්ඝ කාලයක් මේ තුලාලග්නෙහි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය තුළ හොඳ සාර්ථකභාවයන් ජයග්‍රහණත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහය කියන වචනේ ආදේශ විය යුතුමයි. අර මං කිය උත්සාහ කරන කරන ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඔබට ජයග්‍රහණයක් වෙන්නේ. ලෑස්තින්න මේ කාලය අපතේ යවන්න එපා. එක තප්පරයක් අතාරින්න එපා. මොකද ජීවිතයේ සාර්ථකභාවයට මේ ගෙවෙන හැම තප්පරයක්ම වැදගත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් වෘත්තීය අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපනයේ හදාරන ඔය කියන්නේ ටිකක් වයසිම් මුහුපුරාගිය වන්න මේ කාලසීමාව තුළ මල් හතයිය ආඉතින් ඒ වචන කියන්න එපැ ඔබට ඔබ කරන ඒ ප්‍රායෝගික විෂයන් සඳහා ඔබට එන මනස තුළ එන දේවල් ක්‍රියාත්ම කරන්න ඔබ ඉගෙනගණ්ඩ උත්සාහ කරන විෂය පතය වෙනස්සෙන්ට පුළුවන් ඔබ දැන් ඉගෙනගෙනපු පැත්ත ඔබට වෙනස් කරලා නෑ මේ ලෝක ඉල්ලුමත්තියන්නේ කොහෙද අද ලෝක අප්ඩේ අපි තාම ලංකාව එකතැනුනාට අපේ රට හිතන්න මේ ජොබ් එකක් කරපුවාලියට මේ ගිහිල්ලා උදේට ගියා නෝක තමා ජීවිතය කියලා නැහැ. ඒ තරන් මහන්සි නොවී ඊට වඩා ප්‍රායුග දේව තුළ මිනිස්සුන්ට උපයන්න පුළුවන් මේ කාලසීමා තුළ. අන්න දැන් ඔබ ඒ දෙවල් හොයන්න පටන් ගන්න කාලය ඔබ දැන් මේ බල නොදැක් මේ රටේ තුළ තියෙන ආර්ථික පහසුතා මේ රට තුළ තියෙන මේ වෘත්තිමය අස්ථාවර භාවයන්නේ ඕක නැත්නේ කතාව මේ වෘත්තිය කරලා ඔබට ජීවත් වෙන්න ඇද්ද මේ ගන්න පඩියෙන් ණය බෙරණ දැන් ඔන්න මම දැක්ක අර බදු එක්ක ඔය අපේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුත් කතා කරලා දෙන දැන් උන්ට අපහසුතාව ගැන සමහරුන්ට මෙහෙමයි ඒ තුල අපි කතා නොකර මේක මොකද අපි දන්නේ හංගල කියන දේවලුත් තියෙනවා ඒ තුල ඒ අපිට වැඩක් නැහැ නේ අන්න ඒ වගේ හැමෝටම දැන් අපහසුතාවයක් දැනෙනවනේ අන්න මම නම් කැමතියි මෙන්න මේ කාලෙට දැන් කියයි මොකද්ද මේ අපිට ආර්ථික අපහසුතාවයක්දී ඔයා සන්තෝෂ නැහැ ඔයාට ඇයි ඔබ වෙච්චර කැමති ඒකල් නැහැ මිනිස්සු වෙනස් ඉදිරි හිතන්න පුරුදු වෙනවා දැන්. නැත්තම් හැමදාම අපි ඔය ඒකාකාරී විදිහට අර සුපුරුදු පරි රැකියාව ඊළ ඊළඟ පරම්පරාවත් ඒකට පෙළඹීම කරන්නේ නැහැ. ඔබට මේ මේ වෛරස් එකත් එක්ක මේ වසංගත තත්ත්වයත් එක්කම මේ දැන් ලෝකෙ මාර්ථිකේ කඩාවැටෙමින් යන කාලේ ලෝකයේම අලුත් විදියට හිතන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් අපි හෙලින්ම ඉලක්ක කරගන්නේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඒ තුළ මේ රැකියාව ඔබගේ ජීවිකාව කරගන්න අන්නේ ඒ තත්ත්වයට ඔන්න දැන් තුලාලක්න හිමි තරුණ තරුණු විශේෂයෙන්ම හිතන්න බලනවා මේම ගිහිල්ල ගමනත් තියේද හැමදාම දේශපාලක්ෂණ බැන්න කියලා උම් මාරුවන විතර අපි බලාපොරොත්තුන අවුරුදු පහකට විතර අපි අතිශෝක්ති කියලා මෙයා තම ඔන්න අපි මේ පාර මෙහෙමයි කියලා කට්ටියකට දුන්නා පහුගිය කාලේ උන් හරියන්නෙම නෑ ඊට පස්සේ අපි අපිටම බැනගෙන පයින් ගහලා ලෙවුවා තව කට්ටියකට දුන්නා මෙයාලා තම හරියටම හරි කියලා බෑ ඒත් හරින දැන් අපි ඊළඟ අවුරුදු පහරක් දැන් ආය හිතනවා හැබැයි දැන් බුද්ධිමත් තරුණ ජීවිත ඒකන් තා බුද්ධිම තරුණය කිවට නෑ හැමෝම හිතන් නොන එක නෙමේ කෙනෙක් මත්තේ නායකෙක් මත්තේ දේශපාලනය කර මිනිස්සු දේශපාලනය කර මිනිස් කාගැනුවත් විශ්වාසය තියෙනවද මොකද අද කියන දෙනෙමෙන හිට කියෙන් අන්න එවැනි කෛරාටික මිනිස්සු කෙරෙහි ඔබේ අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්නවද නෑ අපිම ක්‍රියාත්මකෙන අපේ අනාගතය අපි තුළ සකසා ගන්නද කියලන්න ඒ බුද්ධිමත් තීරණය මේ තුළලක්නිමට දැනවා නෑ අපි තම ගොඩ යන්නන හරි මම මොකද මේ ලෝක කියන්න යන්න ඒද ගැන හොයන්න පටන් ගන්නවා අන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථකන උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු තුළ ඔබ ඒවගේ ප්‍රායක විශය මාලාවන් තෝරා ගැනීම තුළ ඔබට සාර්ථකන්න පුළුව අන්න ජීවිතය ඔබ ජයග්‍රහණය හරි යථාර්ථය තේරු කරන්න ගමනක් යන්න උත්සාහ කරනවා ඒ තුළබට සාර්ථක වෙන ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදේ අන්න ඕක තමා විය යුත්තේ ඔන්න ඔය තුළ තමා මම හැමදාම ඔබට මේ මගේ කතා සාරංශ තුළ හැමදාම ඔලුවට දාන්න උත්සාහ කරෙත් ඕක අන්න ඒ තුළ තමා ජීවිතේ සුදේ වගේම රට ඔබ පුද්ගලිකව ජයගන්න ගාම ඔබගේ රටත් ජයග්‍රහණය කරයි එතකොට නිසි නායකොත් බිහි වේවි කාලෙත් එක්ක එතෙක් දෙදස් තිස් පහ දක්වානං අපේ රටේ කවුරු ඔය කියන ආවත් හරිහමන් නායකෙක් නිර්මාණය වෙනව දියසෙන්ලා ගැන කිව්වා ඒ අප ප්‍රදාලනෑ ඒ මන්න දෙදස් තිස්පානකම්ම අපේ රට තුළ දියුණුවන්නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යහපත්නායකෙක් බලපන යහපත්නායකය නිර්මාණවීමට හැකියාවක් නෑ ඒක අපේ රට ගැලපෙන්න්න තියෙනවාෙක් නිසාබම් එයින් පස්ස තමරට ගැන යහපත් දෙයක් අපිට හිතන්න වෙන්න ඉතිගෙන එතෙක් අපි ජීවිතේ තවවසර දොළහක් ඔහේ අවුරදු පහෙන් පහට මාරු කර ඒ තුළ බලාපොරොත්තිල වැඩන්නේ අපි තුල අපේ බලාපොරොත්තු අපේ හැකියාව තුල අපේ විශ්වාසය තියාගෙන යන්න ගමන ඔබට ගමනක් යන්න පුළුවන්. සමහර දේශපාලන මතිමතාන්තර තුළ තදබල ලෙස අනුවර්තනය ලයින්නට සමහරට මේක හිත්විදීමක්ද වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සමා වෙන්න. ඇත්තටම මම මේ දේශපාලන මතයක් නෙමෙයි මම කතා කළේ. අපි කියන්නේ මම කියන්නේ මේ යථාර්ථය තුළ අපි ජීවත් වෙමු. අපි යථාර්ථය තුළ ගමන් කරමු. එතකොට අපිට යථාර්ථ ලෙස සාර්ථකත්වයක් දැකිය හැකි. නැත්තම් හැමදාම උඩ බලන් ඉන්න වෙන්නේ. ඉතින් හිතේ දුන්නා නම් සමා වෙන්න. හරි. ඉතින් බලමු මේ තුලාලක්හිමියන මේ කාර්සිමද සෞඛ්‍ය ගැන කතාකරන මේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ මෙන්න මෙහෙම ගැටලු කරත ඔබට අර ඔබගේ අසනීප හඳුනා ගැනීමට පොඩි අපහසය ඔබට නෙමේ කෙනෙ වෛද්‍යවරුන්ට පවා ඒ කරන පරීක්ෂණ තුළ ඔබට තියෙන රෝගයේ රෝග මොනද රෝග ලක්ෂණ තිබට මොකක්ද මේ රෝග කියල නිසිලෙස හොයාගණ්ඩ අපහසුතාවයන් නැත්වෙනවා. නිතර ඔබට අධික වහන්සී අධ්‍යයනවා. ඒවගේම පොඩ යටිපඩ ආශ්‍රිතව පිට කොන්ද ආශ්‍රිතව වකුගඩු අක්මා ආශ්‍රිතව ටිකක් පොඩ වේදනාකාරී තත්ත්වයක් දැනෙනවා. හැබැයි ඕකේ මොකක්ද අසනීපේ නෑ ඔබට ගිහිල්ලා චෙක් චෙක් කරාම කියන මහා ලොකු අසනීපයක් නෑ ඔය කියන තරම්. අන්න ඒ වගේ අර අසනීප සොයා ගැනීම අපහසුතාව මේක ටිකක් දීර්ඝ කාලීනව කියන්නේ මේ ඇත්තට මේ වසරේ මාස අන්තිම දහවැනි මාසේ දක්වාම ওই තත්ත්වෙ සුළුවෙන් පාදින අදින් චුට්ටක් අසනීප මැද තමයි යන්නේ. හැබැයි ඔබ මෙහෙම ඔබගේ වරදක් තියෙනවා. ඔබට මේ අසනීප ගැන ඔබ එච්චර තකන්න යන්නේ. ඒක නම් කරන්න එපා. ඒකට හේතු වෙන්නේ ඔබට මේ ඔක්කොම අතකට ඔබගේම දැන් මට මගේ ජීවිතය වැඩ නැහැ මට ඕනේ මේ පවුල නගා සිටවන්න මගේ මිනිස්සු නගා සිටවන්න හරි ඒක වෙන්න පුළුවන් මොකද මොකද තුලා ලග්න මේ කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඔබ අන්න අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නත් ඔබ නිරෝගී වෙන්න ඔබ අසනීපුණොත් වැඩ කරන්න බැරුව ගියොත් අර ඔබ තුල ඉන්න අනිත් අයටත් අපහස්ථාවල් පත්වනනේ අන්න ඔවුනුත් කඩාවැටෙනව නේද? අන්න ඒ ගැන හිතලා ඔබ ශක්තිමත්ව නැගී හිටින්න හිතලා ඔබගේ නිරෝගී බව ඔබ සැලකීමත් වෙන්න. ඔබ අසනීපයත් තුළ ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ගන්න උත්සාහ කරන අසනීප හොයාගන්න අපහසුයි. නමුත් ඒ සඳහා ඒක පොඩයි නිසි පාලනයක් ඇතුව ඇදන් යන්න ඔය තත්ත්වයක් හදාගන්න. මේ මේ තුළ ඔබගේ ආහාර රටාව ඒ තුළ හදාගන්න. ඊට පස්සෙන් ඔබට ඇත්තට මේ අසනීප තත්ත්වයන් ගොඩාක් දුරට වෙනස් වෙයි මේ අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ ආය ඔක්තෝබර් වලින් පස්සේ හොඳටම යහපත් වේ. අන්න ඒතෙක් ආදැ ඒදි හොඳ වෙනවාන ආකමන්න දැ දැන් දරා නිමු කියලා එහෙමින් දෙපා මොකද ඔය අතර තුළ බැරිත් කඩාවැටීමක් සිද්ධෙන්ට තියෙන අසනීප හේතුකට නිසා ඒ අවශ්‍ය කන ප්‍රතිකාර අටුම් වශ නේ සඳහු නිසි ආහාර රටාව ඔබ තුළ ව්‍යයාම තුළ ඔය හැම අසනිපතත්වය වෙනස්කන් පුලන් භාවනාව තුළ ඒක නිසාවෙන්ම ඔබගේ නිරෝගී භාවය දෙසත් ඔබ කටයුතු කරයන්න එතකොට මේ හැම දේම සාර්ථක වෙන තැන අසාර්ථක වෙන්න බලපාන හේතුවක් ප්‍රධාන හේතුව තුලලක් මෙහෙම යන තියෙන්නේ මේ ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. අනේන සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ඔබේ ජීවිතයේ දියුණුවට ඔබගේ ඉලක්ක වලට බාධාක් ඇති නොවෙන්න ඔබ ඔබ ගැන හිතලා ඒ ඔබගේ අසනීප වලට ප්‍රතිකාර ප්‍රතිකර්ම ඒ වගේ මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් කරන් යන්න. එතකොට ඔබට සාර්ථකන බල ඔබගේ ශරීරයටත් ඔබගේ නිරෝගී භාවයටත් ජීවිතෙන් පැයක්වත් අඩුම තරම් පැය භාගයක්වත් දෙන්න ව්‍යායාම කරන්න ජීවිතේ. මානසිකව පොඩ්ඩක් ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න භාවනා කරන්න. ඒ තුල මේ අසනීප තත්ත්වයන් මගහරා ගන්නවත් එක්කම ඔබගේ සාර්ථකභාවයට ඒක ඉවහල් කරගැනීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ தත්ත්වය සියලු தත්ත්වයන් තුළ පුංචි පුංචි බාධක අපි ගැන කතා කරා. අපිට තීන්දුව తీරන ගැනදී හරි තීන්දුව తీරන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අපි කතා කළා. අන්න ඒ දේවල් සඳහා ඒ පුංචි පුංචි අඩුපාඩුකාරී තත්ත්වය සහ ඒ ඔබට අවශ්‍ය වෙන නිසි තීන්දුව తీරන ගැනීමේ හැකියාව ඔබ තුළ වර්ධනය කරගන්න. මොනවාද මේ පිළිවෙත් කියලා අපි කතා කරමු. මේ පිළිවෙත් ගැන කතා කරොත් දැන් මේක මටත් කියලාම ඇත්තරම කියලා කියලා ඇති වෙලා ඔබටත් අහලා ඇති වෙලා ඇති. නමුත් මේක නොකිය බෑ. ඒ තරම වැදගත්. අද අද අපේ වැඩසටහන අහන කෙනෙකුටත් වැදගත්නේ. එහෙනම් ඔබ උදෑසන අවදි වෙච්ච ගාම රාත්‍රී නින්දර පෙර මෝර පිරිත, ඡන්ද පිරිත, කන්ද පිරිත, කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනා. මෝර පිරිත, ඡන්ද පිරිත, සූර්ය පිරිත, කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනා. ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජානකට පුරුද්දක් කරගන්න මේක මෙහෙමයි මහලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේක නිවැරදි අතිශයම නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව අපි පටිගත කරලා මේ සූ ටීවී තුල දාලා තියෙනවා පිරිත් ටික බලන්ඩ මේ පලවෙනි කමෙන්ට් එක ඇති ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ඇති නැතන් සූටිවල පිවිසෙන තියෙනවා. එතකොට ඔබ මෙහෙම කරන්න ඔබ උදෙස නවදිච්චගම්ම ඇඳට වෙලා පෑබාකතර කලින් නැකෙටලා ඔන්න ඇඳේන සිින්දුවක් අහනවගේ හිතේ තියාගෙන ඒ ෆෝන් එක දාගන මේක අහන්ඩ මේ හිත එකතනකට අරගෙන ඔහොම පුරුද්දක් කරන්න රෑට නින්දරත් කලින් ගිහිල්ලා එහෙම අහන්ඩ ඒ ප්‍රමාණවත් නැත ඔබ මේ උදේ නැකටල්ලා පේවිලා ඇඟ පත හෝදලක් කරලා ඕව කරන්න ගියොත් ජීවිතයට ඔබට ඔක දීර්ඝාලන කරන්න බැරිගෙන එන මේ දීර්කාලන කරන්න හොඳ විදිිය ඔබ පුරුද්ධ වශයෙන් දෙ නැකිට්ට ගම මේ ඇඳේ ඉදම්ම මේවා අහන් මොකද මේට පේවෙන්ඩ අවශ්‍යනෑ මේ ධර්මය තුළ විසඳුම් හොයද්දී අන්න ඒ වගේ ගුප්තකාරී දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිම විද්‍යාත්මකව සරලව පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේකේ වටිනාකම් ගැන ලොකුවට අතිශෝක්ති කියන්නේ නැහැ. මොකද පරණට සනාපය දන්නව මේ ගැන කියලා තියෙන මේ තුල ඇත්තරම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම කියතන මොකද්ද වෙන්නේ ඔබ තුල ධනාත්මක භාවය නිර්මාණය වෙනවා ඔබ මනස තුල ඔබ ඕරා එක කියලා කියන්නේ ඕරා එක ගන්නනේ දැන් ව්‍යාපාරිකව අරන් තියෙන අර පදක්කම් පළඳින්න ඕරා එක ධනාත්මක වෙනවා අරක කරන්න මේක ධනාත්මක ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්න කියනෝනේ නෑ එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නෑ මේ ඕරා එක ධනාත්මක කරගන්නම් ඔබ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පිරිත් දේශනා වල සවන් දීම ඒව ශ්‍රවණය කිරීම ඒ තුල ඔබ මානසිකව අර ශබ්ද විද්‍යාව තුළ මේ විද්‍යාත්මක විද්‍යාව තුළ දෙයක් එක් කරගෙන මේ තුළ ඔබ ධනාත්මක වෙනවා අපි ගණන් වල ඉගෙන ගන්න ධනාත්මක භාවය වැඩි වෙද්දී ඍණ ධන ඍණ එකතු වෙද්දී ධන ධන වැඩි නම් උත්තරේ ධන අන්න ඒ වගේ තමයි ජීවිතේ ධනාත්මක භාවය ඕරා එකතුර වැඩි වෙද්දී ඍණාත්මක භාවය අඩු වෙද්දී ඔබ කරන කටු සියල්ල සාර්ථක වෙනවා. අන්න ඉතින් ආයේ මහලොකු දේවල් කරන්න ඕන ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්න නැහැ. ඒ තුල ඔබ ගිහින් කරන කටු සියල්ල සාර්ථක වෙනවා. ඔබ නොසිතුවා කරබ සාර්ථකත්වයට වෙනවා. ඔබ අසාර්ථක වෙයි කියලා ඔබ හිතපු සමහර තැන් හිතාගන්න බිල ඔබ සාර්ථක වෙන අනතුරු වලින් ඔබ ගැලවෙනවා. ඉතින් ජීවිතේ තව මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? එහෙනම් මේ සරල දේ තුළ සාර්ථක වෙන්න මම වැඩිය කියවන්න යන්නේ. ඔබ මත් විඳින්න. මොකද මේක මගේ ජීවිත අත්දැකීමෙන් මම දන්න දෙයක්. බහුතරයක් දෙනා මං කියලා කරලා පහුගේ වීඩියෝල කියලා කමෙන්ට්ස් බලන්න ඔවුන් සාර්ථකත්වය ගැන ඔවුන් බෙදාගෙන තියෙනවා. ඔබත් සාර්ථකත්වය අත්විඳලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ඒවගේම ඔබ විශ්වාස කරන මේ ඔබ නිවස තුළ දියුණුව මදී අතර එන මුදල්ට වෙන දෙයක් නැහැ ගෙදර නිතර රණ්ඩු සරුවල් මේක මොක්කර හේතුවක් ඇති අහල පාලාය මොනහරි කරලා ඇති ඇස්තුහකට හද මන්දන්න ඕගේ දේවල් ඔලුට එනවන ප්‍රශ්න ඇතිවෙද ඔබ කරන ඔබ ව්‍යාපාරතුල ව්‍යාපාරස්ථාන තුළ දියුණුව මදී අනේ මන්දා මොකක්ද කියලා සල්ලියනවා වෙළඳ නොත්තෙනවා වෙච්ච දෙයන්න සල්ලියට අන්නොහම තත්ත්වයක් ගැන විශ්වාස කරන ඔබ දම්ම චකම් පාත්‍ර සූත්‍රය නැත්ත දම්සක් පැතුන් සූත්‍රය ගැන ඔන්න සූත්‍රය නිතර ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපරස්ථානයේ ඔබගේ රාජකාරිකන ස්ථාන තුළ හැකිනම් දාන්න අර දැන් සිදු දා තියෙන ව්‍යාපරස්ථාන තුළ ගෙවල්ල නිතර ඒ වෙනුවට මේ ධර්ම චක්කම් පාත්‍ර සූත්‍රය පුළුවන් නිතරම දාන්න නැත්තම් අවමශන උදේ දවල් රැවත් දාන්න මේක තුළ ඔබ මහා පුදුමාකාර දෙයක් අත්විඳිනවා මේක මහා බලගතු රහස්‍යමය දෙයක් මොකද්ද මේ තුළ ඔබගේ ඒ අඳුරු බලපෑම් සියල්ල දුරුවෙනවා මේ මේ දේවාකර්ශණ දේවාශිරද ලැබෙන තත්වර පත්වෙන මේ හරි යහපත් මෙමයි ෂණයන්නේ මේ හැබැ මේ කොඳ සමාරු ෂණික ප්‍රතිඵල බලාපොරත්තු වෙන්න එපා මාසයක් දෙකක් මේ දේ කරයි යන්න ටික ටික ටික ටික ඔබට දැනෙනවා ඔබේ සාර්ථක භාවය හරි ප්‍රබල ලෙස මේක වෙනසක් ඇති කරන ඔන්න වෙනදට වඩා දියුණුවක් අත්වෙනවා වගේ පේන සමගිය ගෙදර ටික ටික වැඩියන කොච්චර ප්‍රශ්න තිබත් කවුරු සැලෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නල උත්තර ටිකටි හම්බෙනවා එකතු වෙලා කරන උත්තර එතකට ප්‍රශ්න මුකුත්නෑ නැත්තන් ගිහිලන්න හූනියන් කල් අරාවය කරලා මේවා කරලා කියලා ලක්ෂ ගණන් දීලා පුදලා සාර්ථකුණය කියදින සීර පහක්වත් නෑ ඕ බොරු කියලමං කියන්නේ හරි ඇති නමුත් හරි මිනිස්සු හරි අඩුයි එනිසා මේ ධර්මය තුළ විසඳුම් හොයන්න මේ හැමදේටම දහම තුරතා විසඳුම් තියෙන මේ දහම මේ මේ පිරිත් කියන දේවල් කිතුුණු දහමට ඇක පැනෑ ඉස්ලාම් දහමට අක පැනෑ හිදු දමනක පැනෑ මේක මොකද මේ පිරිත් තියෙන දේවල් කිසිම ආගමකට අයිති දෙයක් නෙමේ බුදු දහම මේක ආගමක් කියන එක මම පිළිගන්න මේක බ්‍රහමක් මේක දහම තුළ දෙවියෙක් නෑන් දෙවි කෙනෙක් නැහැන් එහෙමනම් කොහෙත්ම මෙතන ආගමක් නෑ මෙතන සම්පූර්ණ විද්‍යාව තියෙන්නේ. එහෙනම් විද්‍යාව තුළ විසඳුම් සොයද්දී ඔබ බය වෙන්න එපා. කොහෙමද කිතුණු අය බයෙන් එපා මේ පළවෙනි පනත කඩ වෙන්නේ නැහැ. සැබෑව එකම දිවෙන පනක් වන්දනා කරව කියන පනත පිරිත් ඇහිම තුළ බෝධි පූජා කිරීම තුළ සිද්ධ වෙන්නේ. එතන තියෙන භාවනාවක්. එතන තියෙන ශබ්ද විද්‍යාව තුළ දෙයක්. එනිසාම මේ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම 2023 වසරේ පලාපල තුල තුලා ලග්න හිමියන්ට මම විශේෂිත පිළිවෙත් වගේක් හදනවා. තුලා ලග්න හිමියන්ට විශේෂිත බෝධි පූජා මාලාවක් ගෙදෙන. අන්න ඒ වැඩසටහන අහලා ඒ දේවල් මාසෙකට සැරයක් හරියට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඒ කටයුතු කරයි යන්න. ඒ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. සෙනසුරු මාරුවත්ම පිළිවෙත්වගක් කියලා තියෙන දෙදස් සිතුන වසර ජනවර දහත සිදුච්චේ වීඩියවත් අහන්ඩ ඒ පිළිවෙට්ටික නොට සාර්ථක වන්න පුළුව ඒත් එකම විශේෂයෙන්ම අරමම මාසේ ආරම්භක දවසේ සූර උදාවෙන වෙලා හොයා ගන්න හැටි මං කියල දිර තියෙනවානේ ලංකාවට නම් පෙබරාරි පලන්ද සූරුදා වෙන්නේ උදේ හය විසිනමේට අනිතරටල් හොයාගන්න Google එකට ගිහිලා ටයිප් කරන්න සන්රයිස් කියලා ටයිප් කරන්න එදා දිනේ 1 පෙබ්‍රවරි 2023 ඊට පස්සේ ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කරලා Google එකේ සර්ච් කරන්න එතකොට ඔබ ඉන්න අතනට ඒ නගරයට සූරුදාන වෙලාව බලාගත්තා. එහෙනම් ඊට දැන් සූරුදාන වෙලාව 6:29 ලංකාවේ න ඔබේ රටෙත් හොයාගත්තා. අන්න ඒ සූරදාන පැකට එකහමර කලින් ඔබ අවදි වෙන්න එදා. අවදි වෙලා හොඳට ඉස්ලාම් කරන්න ඕන නාලා කරලා පිරිසුදු වෙලා ඊට පස්සේ ඔබගේ ආගමට දහමට ආගම වතාවල් ටික කරන්න. මේ පිරිත් ටික අර කියපු පිරිත් ටික අහන්න. ඊට පස්සේ ඔබ ගිහිල්ලා ගෙදර ලිප දල්ලන්න ඕන. මේක දර ලිපක් වෙනවනම් වඩා හොඳයි. පොල්කටොන්කුර ලිපක් ගැටලුවන්න හැබැයි දැන් විදෙස්ගත වෙලා ඉන්න අය ඔය නාගරික පරිසර සිදුවෙන ඉන්න අයට අව කරන්න වෙන ගෑස් ලිපි කමන්න ගෑස් ලිප දල්ලලා ඔබ එක සුදු කිරිබද සකස් කරන එක ඔබම කරන්න වචනය ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලවාගකදත් කමන්නේ වෙන කිරිබදක් ඉක්මනින් හදාගෙන අන්න සීනී හරි පැන්රස් ජාතියක් එක්ක ඒක හිමින් ඉක්මනින් අනුභව කරන හිමින් නෙමේ සමාවෙන්ද ඉක්මනින් අනුභව කරලා ඔබ කොලයක් කරන් ලියන්න මේ මාසය සඳහා ඔබ ඇස්තමේන්තු ගත වියදන් ලැස්තුව ඔබ දන්නන පහුගේ මාසල දැකම් තුළ ආහාර සඳහම එවමනක් යනවා සෞඛ්‍ය සඳහම මෙහමයි මෙහමයි මෙම බලාපොරතු නොනවී දඟන්න පුළුවන් නමුත් අර ඔබට දලාදහසක් ගන්න පුළුවන් ඔන්න ලියන්න ලියලා ඔක්කොම එකතු කරන්න මේ ඉතිරි කිරීම කියලත් පුංචි මුදලක් හරි දාන්න මේ සියල්ල එකතු කරවම ඔබට එනවා මේ මාසය තුළ ඔබ අවම වශයෙන් උපයාගත යුතු මුදල මේ මාසයේ ජීවත් වීමට එහෙමනම් ඔබට මෙතනදී මේ මං කියන පිළිවෙතට අමතරව පොඩි සැලසුමක් හදා ගන්න පුළුවන් මොකද ඔබ උපරිම උත්සාහ කරන මේ මාසය තුළ ලියපු වියදම් දැන් ඔබ ලිව්වේ වෙන මේ ගන්න ඒ ගන්න අභිභවා යන දෙන්න එපා ඒක සම්බන්ධයෙන් පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තියාගන්න දැන් ගමනාගමනයේට ඔබ දැම්මන රුපියල් 15000ක් ඕක පුළුවන්තරන් දාහතර දර දාහතර දස් පන්සිර ඉටත් වඩා පුළුවන් හෙම පහල අභිවායන්ට දෙන්න එපා හැබැයි නොවලයක් විය හැකි කාරණාවට ඒවා අභිවා ගියොත් ඒකම දෙන්න ඒවා යථාර්ථය තුළ විඳින්ද හැබැයි පුළුවන්තරාවම කරන ඒ ඉතුරුවටිකත් ඉතිරි කිරීම සඳහලා ඉතුරු කරන්න ඔන්නතකට ජීවිත වෙනස් හැබ මේක ඒ කිවේ සැලස්සුම මේ පිළිවෙත තියන්නේ ඔබ ඉටවස්සර සූර උදාවෙන වෙලාට ගිහිලා සූර දෙවිය නමස්කාරගන්න විශ්වය නමස්කාර කරන්න නමස්කාරකල ප්‍රාථනා කරන්න මට මේගේ ජීවිතේ මගේ මේ මාසේ ගතකරනට මෙන්න මේ වගේ ආසන බුදලක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මට මේ දේ කරන්න මම කරන කටයුතු තුළ සාර්ථක විය යුතුම වෙනවා. ඒකට තියෙන නම් බාධාවල් මට දුරු වේවා. මෙන්න මාසේ පළවෙනිදා පළවෙනි සූර්ය කිරණ පොළට පතිත වෙන වෙලාවේ මේ ෆිෂය සියල්ල රඳා පවතින මේ සූර්ය දෙවියන් මත මම ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. මොකද්ද? මට මේ මාසය තුළ තියෙන මේ කටයුතුලට තියෙන බාධා දුරු වේවා සෞඛ්‍ය හෝ වේවා රට තුළ තියෙන ගැටලු වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි වෙන පාර්ශ්ව ඇති කරන බාධා වෙන්න පුළුවන් දේශගුණික කාලගුණික විපර්යාස වෙන්න පුළුවන් මේ සියලු තුනෙන් සියල්ල තුලින් එන බාධා දුරු වේවා මට මගේ ඉලක්ක වලට යන්න හැකියාව ලැබේවා මගේ පවුලයත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ඒවා මට මෙන්ම මේ ලෝකේ ජීවිතෙන් සියලු මිනිස්යන්ට ඉලක්ක තියෙනවා මේ වගේම සියලු සත්වයන්ට මේ ඇහැට නොපෙන ජීවයන් ඉඳලා විශාල සත්‍යය දක්වා අහිංසක සතාගෙන ඉඳලා විෂකෝර සර්පයා නපුරු සතා දක්වාම ජීවිතයේ ඉලක්ක තින ජීවත් වෙන්න. අන්න ඒ ඉලක්ක වලට යන්න. ඔවුන්ට යහපත් ලෙස ඉල යහපත් මාර්ග තුල ඉලක්ක වලට යන්න හැකියාව ලැබේවා. සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ප්‍රාර්ථනා කරලා ඔබේ මාසේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. මෙහෙමයි. එහෙම ඕ පිළිවෙත කරලා, ගෙදර ඉඳන් නිදාගත්තර කිසි දෙයක් නොකර හිටියන මේ දේ වෙන්නේ ඔබ කරන කටයුතු වල බාධා දුරු කරගන්න තුලින් මේ දේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ හරි සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්. මේක ඔබ මාසයක් දෙකක් ඇද්දී ඔබට තේරෙවි ඔබගේ ඉලක්වලට ඔබට નિરાයස යන්න හැකියාව සැලසෙනවා. අන්න ඒ තුල ඔබ අත්දැකීම් ලබන්න. මම මේක ටිකක් දීර්ඝ කරන්න බෑ. තව වීඩියෝ තවත් දීර්ඝ වෙන්න නිසා අන්න ඒ දේ කරන්න. ඒ වගේම මම කියලා දෙනවා මාසෙට එක දවසක් निराහාරව ඉන්න එක වේලක්. දවල් වේල කියමුකෝ උදේ 10ට විතර කනගෙන නැත්නම් හවස 6 වෙනකම් බඩගින්න ඉන්න. මේක මෙම එක වේලක් නොකා හිටිය කියලා කාටවත් කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මැරෙන්නේ නැහැ නමුත් මේක අපහසුයි. ඒ වේදනාව විඳින්න ඕන බඩගින්න වේදනාව දැනෙන්න ඕන. දැනෙන්න දැනෙන්න දැනෙන්න තමයි ඔබට දැනෙන්නේ දැන් ඔබට ලොකු දැන් බඩකින්දල පුරුදු මිනිස්සු ඉන්නවා ගොඩක් අය නුපුරුදුයින් මේක දැනෙන්න ඕන. ඒතකොට ඔබ ඒ වේදනාව දැනෙද්දී ඔබගේ ආහාර වේල කන නැති කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න අසරණ කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න නැත්තනම් පාරින්න අහිංසක සතෙකුට හරි දීලා අන්න ඒ කෙනාගේ බඩගින නිවන්න. අන්න ඒ බඩගින නිවද්දී ඒ බඩගින ඔබ තුළට දැනෙද්දී මේවට මර්ධන ක්‍රියා කියන්නේ. මේවා මහා පුදුමාකාර විදිහේ පිළිවෙත්. මේ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අතිශයම මේ කරලා බලන්න මාස දෙකක් කරද්දී ඔබේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනසක් අත්වේවි. අන්න ඔය තත්ත්වය තමා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සෙනසුරාදා අඟහරු දින නිර්මාංශයෙන් උත්සාහ කරන්න කිසිුණු කතෝලික අය අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රියේ 11 දරතර ශුද්ධ උපය ගත කරන්න. මේක භාවනාවක් ආකාරයෙන් කරන්න. ඔබ අර පොත බලන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ තුල ජීවිතේ තියෙන භාවනාව ඕක මම වසරේ 2023 පලාපල තුල කියලා තියෙන භාවනාවක් විදිහට කරන ක්‍රමවේදී ඒක අහන්න. ඒක කරන්න. එදාට පුළුවන් එක්වරු ශීලයේ රැකලා රාත්‍රියේ ඔන්න නිර්මාංශය ළමයි කටයුතු කරන වඩා හොඳයි. එතකොට නිවසතුල දිනපතා ශුද්ධ ජපමාල උච්චාරණය කරන්න සිකුරා දවසල දීව සප්සද වන්දනාව පවත්වන්න. ඒ වගේ මර පිරිත් අහන්න කිසිම ආකාරයෙන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඔබ ඒව දේවල් කරන් යන්න. ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. අනිකුත් ආගමිකයෝ තමන්ගේ දහම් රණුව කටයුතු කරන. දහම තුල ජීවත් වෙන කාටවත් ග්‍රහ අපල බලපාන්නේ නැහැ. දහම තුල හරියට ජීවත් වෙන. ලෝකෙට පේන්න පන්සල් පල්ලි නැඳන් යනම නෙමෙයි. හරියට ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන කාටවත් ග්‍රහ අපල නැහැ. එහෙනම් මේ කතාව දීර්ඝ වෙනකම වළක්වන්න තමයි මම ඉක්මන ඉක්මන අන්තිමට කියන් ආවේ. එහෙමනම් ඔබට මම යෝජනා කරනවා එහෙනම් මේ ජීවිතය තුළ මේ මං කියපු කාරණා අහලා මේ පිළිවෙත් කරලා සාර්ථක වෙන්න පුද්ගලකෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරන්න මට හැකියාවක් නැහැ හැබැයි ඔබට මේ කියන කතාවල පුංචි ප්‍රශ්න ගැටලු තිබුණා චුරි චුරි දේවල් තිබ්බන රාගශ්‍රී නිරවට මගේ Facebook පිටුට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න ඉක්මනින් බැරිවි මේ ටික නම් කාර්යබහුලයි හැබැයි මම පෙබරවාරි මාසේ මුල් සති දෙක ඇතුළත ඔබට උත්තර දෙනවා හැකි ඉක්මනින් උත්තර දෙනවා සමාවෙන්න පහුගිය අයට තාම උත්තර එව්වේ නැතුණාට නමුත් මා අධිකාර බහුලත්වයත් එක්ක මං ඒක උත්තර අනිවාර ඉක්මනින්ම දෙනවා අන්න හැබැයි මෙම පුද්ගල කේන් සටහන් පරීක්ෂා කරන්න කියලා ඉල්ලන්ඩ එපා සමාවෙන්ඩේකට හරි එහෙමන තුලාලක් ප්‍රමියන්ට මේ උදව් පෙබරාරි මාස්තයත් ඉදිරි කාලයත් යහපත් සිතුම් පැතුම් සපල වෙන සියලු දේ සාර්ථක කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙන සුබම සුභ කාලයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා තුලාලක්නිම යෝබ සැමට තෙරුවන් සරණයි